pupengi kom compu wenei como imon inaki lutufachi chokin pengaloin tayin feulanen tolchi epeu feita tawulin tukufin ka tukufin tufachi lifrumeo ka feulam tenta ta tufa fachi epeu ta ngcham kaingan klainyum ti choike ka ti tregul fai ni ngcham kan meu tanyi tungun meu feita ngin kinye ngelam tati ta tayin pichi englam da fiel tani pupi chikeche. Pema ingin ay mga kan, yafo imun tufachi epeo, welu tufachi epeo e ta wulin tukufin, rema putung un meo, ngilay ta wing kathung meo ta tufachi epeo. Pema ingin yafo imun, reita epeo ta fimun tamun pupi chikeche, tamun luka meo, kam kimal tewa luka meo. Pelay, el falcon ay mun may penyi pulam ngayon.